आज म पुष्पा मुभीको फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन गर्न गइराखेको छु अनि यो भिडियो हेरिकन तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि हँ पुष्पा मुभी हामीले हेर्नु हेर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो पनि लाग्छ कि कि मैले यसको पुष्पाको जो पुष्पा द रुल भनेर जो पार्ट टू छ त्यो पनि मैले हेर्नुपर्ने रहेछ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ ठिक छ त पुष्पा मुभीको जो सुरुवातमा देखाइन्छ एउटा गिटार जो कि तिन तार बज्ने अनि यो गिटार चाहिँ तपाईँलाई भनिदिउँ कि जस्तो कि जापानमा भयो तपाईँको चाइनामा भयो ठिक छ तपाईँको थाइल्यान्डमा भयो यस्तो जग्गाहरूमा जहाँ चाहिँ यो गिटारको एकदमै बेसी महत्त्व हुन्छ अनि जहाँ पनि विवाहको कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो गिटार चाहिँ उपहारको रूपमा भेट दिने गर्छ यो गिटारलाई बनाउन लागि जुन रुखको प्रयोग गरिन्छ जुन काठको प्रयोग गरिन्छ त्यो काठले चाहिँ चन्दनको काठ भनिन्छ यानि कि चन्दनको रुख भनिन्छ ठिक छ त यो चन्दनको रुख चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चन्दनको रुख चाहिँ शेषाचलम जङ्गलमा मात्र चाहिँ यो चन्दनको रुख चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ अझै चन्दनको बारेमा तपाईँलाई भन्नु हो भने चाहिँ चन्दनको रुख चाहिँ सेसलम जङ्गलको तपाईँको बाहिरभन्दा पनि भित्रभित्र घोर जङ्गल एकदमै टाढामा पाइन्छ जो चाहिँ चन्दनको प्योर चन्दनको त्यहाँ चाहिँ मिक्सअप हुँदैन त्यो चाहिँ प्योर चन्दनको हुन्छ चन्दनको रुख चाहिँ तपाईँलाई जताभावी काट्न मिल्दैन तर यसलाई चाहिँ इलिगल तरिकामा यसलाई चाहिँ एकदमै तपाईँको कानुनबाट लुकेर काटेर यसलाई बेच्ने गर्छ यसर्थ यो मुभीको बेस नै चन्दनको रुखको यो तस्करीको माथि बनेको छ त एकदमै मुभी एकदमै खास छ त <laughs> म तपाईँलाई एकदमै डिटेल्समा एक्सप्लेन गर्ने डिटेल्समा सम्झाउने म कोसिस गर्नेछु त मुभीको सुरुवातमा पुष्पालाई एउटा ट्रक लिएर जाँदै गरेको देखाउँछ अनि ट्रकभरि चाहिँ चन्दनको जुन चाहिँ काठलाई बोकेर जाँदै गरेको हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ अचानक पुलिसले पुष्पाको त्यो ट्रकलाई चाहिँ रोक्दछ अनि रोकेर पुलिसले भन्छ कि यो चाहिँ तैँले इलिगल प्रकारले तैँले यो जङ्गलको जुन चाहिँ चन्दनको तस्करी तँ रहेछ यो चाहिँ कानुनमा के भन्छ यो कानुनी एउटा जुर्म हो कानुनी अपराध हो यो चाहिँ भनेर चाहिँ पुष्पालाई रोक्दछ अनि पुष्पाले पुष्पासँग त्यहाँनिर पुलिसको पाए हुन्छ पुलिसले पुष्पालाई हिर्काउँछ पुष्पाले पुलिसलाई सम्झाउने कोसिस गर्छ अनि पुष्पाले पुलिसलाई सम्झाउँछ कि म तपाईँलाई म पाँच हजार दिन तयार छु पाँच हजारमा पुरा मिलाउँ त्यसो भन्छ पुलिसले अझै पनि मान्दैन अनि दुईजनाको बिचमा हत्तापाई हुन सुरु हुन्छ त त्यतिखेर फेरि पुष्पाले भन्छ दस हजार पन्ध्र हजार पचास हजारसम्म पुऱ्याउँछ अनि पछि गएर पुष्पाले पुष्पालाई जब गाडीमा लगाएर थाना लाँदै गरेको अवश्य अवस्था हुन्छ अनि त्यतिखेर पुष्पाले भन्छ कि अब म एक लाख रुपियाँ दिन्छु अनि सबैजनाले हेर्छ अनि पुष्पाले फेरि पनि भन्छ कि एक लाख चाहिँ सबैजनालाई होइन एक एकलाई चाहिँ एक एक लाख गरेर दिन्छु अनि पुलिसहरूले आफ्नो कर्तव्य आफ्नो जिम्मेवारीहरू भुलिकन त्यो एक एक लाख रुपियाँको जुन चाहिँ लालचमा पुष्पालाई त्यहाँबाट छोडिदिन्छ र यसरी तपाईँको सुरुको एउटा इन्ट्रो पार्ट तपाईँलाई देख्नुको मिल्छ पुष्पा द राइजमा ठिक छ त्यसपछि मुभीलाई सुरुदेखि नै सरर देखाएको छ त सुरुमा तपाईँलाई भनिदिउँ कि पुष्पा चिया खाँदै खुट्टा एकदमै अपरखुट्टी लगाएर मजाले चिया खाँदै मानौँ कि ऊ एउटा राजा जस्तो गरेर मजाले यो त्यो फ्याक्ट्रीको मालिक नै जस्तो गरेर ऊ चाहिँ त्यहाँनिर चिया पिउँदै गरेको हुन्छ अनि त्यही बाटो भएर फ्याक्ट्रीको मालिक पनि आउँछ अनि मालिकलाई सबैजनाले जिउ जिउ नमस्कार नमस्ते सेवारो यस्तो यस्तो भनेर मालिकलाई सबैजनाले रेस्पेक्ट दिँदै गरेको हुन्छ अनि पुष्पा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम उपरखुटी लगाएर ऊ चाहिँ एकदम मानौँ कि ऊभन्दा ठुलो अर्को को नै छैन कोही पनि छैन ऊमा त ऊ चाहिँ ठुलो भन्ने त्यस्तो सोचेर बसे चाहिँ पुष्पा बसेर के खाँदै गरेको हुन्छ अनि मालिकले सोच्छ यो मजदुर एउटा हाम्रोमा काम गर्नेको यसको बसाइ हेर्दा यसको यसकोमा डिसिप्लिन भन्ने छ यसकोमा अनुशासन भन्ने कुरा छैन यसलाई अलिक सम्झौ यसलाई अलिकति बुझौ कि ठुलो मान्छे आउँदाखेरि कमसेकम केही गर्नु नसक्यो भने अलिकति आदर गरोस् अलिकति रेस्पेक्ट गरोस् भनेर एउटा खबर पठाउँदछ अनि पुष्पा तपाईँलाई भनिदिउँ कि पुष्पा कसैसँग न झुक्ने न कसैलाई रेस्पेक्ट गर्ने ऊ खालि कामसँग मतलब मतलब हुँदछ अनि उसले भन्छ यदि तपाईँलाई रेस्पेक्ट चाहिएको छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एक दुईजनालाई तपाईँले पैसा दिइकन तपाईँले रेस्पेक्ट गर्ने तपाईँलाई जी हजुर गर्ने तपाईँले राख्नु सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ तपाईँको तपाईँलाई आधार गर्न लागि यहाँनिर पैसा लिँदिनँ म चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको कामको पैसा लिन्छु भनेर पुष्पले त्यहाँबाट त्यो काम छोडेर जाँदछ अनि त्यहाँनिर तपाईँलाई भनिदिउँ कि त्यो मालिकसँगको एकजना व्यक्ति जो केशव नाम भएको एउटा मानिस छ अनि उसले सोच्छ कि यो मान्छे चाहिँ एक दिन ठुलो मान्छे पक्का पनि हुन्छ भनेर उसले आफ्नो मालिकलाई छोडिकन पुष्पाको पछि पछि जान्छ अनि पछि गएर पुष्पालाई फेरि पनि भेट्दछ त्यस पछाडि पुष्पाले आफ्नो कामलाई छोडेपछि फेरि अर्को एउटा काममा फेरि पनि हात लगाउँदछ म तपाईँलाई भनिदिउँ कि पुष्पा चाहिँ एउटा मजदुरको एउटा रोल हो यानि कि एउटा त्यति धेरै नपरेको तर धेरै थोर अलिकति शिक्षा भएको मान्छे मान्छे अनि अलिकति हेलित मान्छे अनि आफ्नो इज्जतलाई कमाउनको लागि आफू धनी र ठुलो मान्छे हुनको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा कुनै पनि काम गर्न चाहिँ तयार भएको त्यस्तो किसिमको हुन्छ पुष्पा चाहिँ अनि त्यसो गरेर एउटा फेरि पनि एउटा जङ्गलको एउटा अपर्च्युनिटी पाउँछ पुष्पाले कि कि लाठे जवानहरू चाहिँ काम गर्न लागि मज मजदुर खोज्दै गरेको हुन्छ अनि त्यो मजदुरमा चाहिँ पुष्पा पनि त्यहाँनिर सामेल भएर चाहिँ काममा जान्छ अनि काममा चाहिँ उनीहरूलाई गाडीमा लगाइकन चाहिँ कहाँ लान्छ भन्दा चाहिँ शेषाचलम जुन चाहिँ जङ्गलमा उनीहरूलाई जुन चाहिँ चन्दनको रुखको तस्करी गर्नको लागि चाहिँ लगिराखेको हुन्छ अनि त्यहाँनिर पुष्पा जुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ उसले इमान्दारसँगले काम गर्दछ डिएसपी गोविन्द चाहिँ यस्तो अपराध गर्ने जुन चाहिँ जङ्गली तपाईँको इलिगल प्रकारले जसले पनि यो चन्दनको तस्करी गर्छ कुनै पनि तपाईँको अब मानौँ कि तपाईँको कुनै पनि इलिगल तर तरिकामा जे जो जसले पनि जे पनि गर्दछ त्यस्तोलाई चाहिँ डिएसपी गोविन्दले चाहिँ यसलाई रोक्ने काम यसलाई बन्द गर्ने काम गर्दछ जस्तो पुष्प र केही लाठेहरू जङ्गलमा पुग्छन् अनि पुगेर जुन चाहिँ चन्दनको रुख काट्न सुरु गर्छन् र त्यतिखेर डिएसपी गोविन्दलाई पनि यसको जुन चाहिँ भनक लागिहाल्छ अनि त्यतिखेर डिएसपी गोविन्द आउँदैछ भन्ने कुरा पनि फेरि पुष्पा र उनको साथीहरूले चाल पाउँदछ अनि साथीहरू डराउँछन् त्यहाँनिर अनि पुष्पाले भन्छ कि यत्रो हामीले दुःख गरेर काटिसकेको रुख किन छोड्नु र यसलाई छोड्ने काम चाहिँ केही बुद्धि लगाउनुपर्छ ठिक छ अनि त्यति नै बुद्धि लगाउने कुरा गर्दा गर्दै डिएसपी गोविन्द त्यहाँनिर आइपुग्छन् डिएसपी गोविन्दले छानबिन गर्दाखेरि सबैजनाले भन्छ कि सर हामी यहाँनिर चाहिँ कुनै तस्करी र रुख काट्नको लागि चाहिँ होइन तर हामी यहाँ बाख्रा चराइराखेका छौँ त्यति नै गरेर पुष्पाले अलिकति मजाकमा तिलाकी प्रकारले एक दुईवटा कुरा घुमाएर गोविन्दलाई भन्छ नि अचानक रिस उठेर पुष्पाको माथि बन्दुक तान्दछ जस्तो पुष्पाको माथि बन्दुक तान्दछ अनि धेरैजना मानिसहरू त्यहाँनिर हुन्छ अनि मानिसहरू हुँदाखेरि त्यहाँनिर एकजना पुलिसले भन्छ कि सर अहिले यो ठिक समय छैन किनभने हाम्रो सङ्ख्याभन्दा धेरै त यहाँनिर यिनीहरूको सङ्ख्या छ त्यसले गर्दा अहिले हामीले त्यस्तो केही नगरौँ भनेर डिएसपी गोविन्द त्यहाँबाट निस्किँदछ त्यहाँनिर कुनै पनि रूप देखिँदैन कुनै पनि काटेको चन्दनको कुनै पनि मुरा देखिँदैन तर सबै चन्दनको मुराहरू चाहिँ पुष्पा र उसको दलले चाहिँ त्यसलाई माथि रुखको माथि माथि बाँधिराखेको हुन्छ अनि बिस्तारै माथिबाट त्यो चन्दनको रुखलाई छार्छ त्यसपछि सबैजना खुसीको साथमा नाच्दै गीत गाउँदै फेरि चन्दनको रुख काट्न सुरु गर्छ र त्यस पछाडि जब <clears throat> आफ्नो काम सकेपछि पुष्पा खुट्टा र हात धुँदै पानीको किनारमा बसिराखेको हुन्छ त्यसपछि केशव पनि त्यहीँनिर आइपुग्छ र पुष्पालाई भन्छ कि दाजु मलाई तिमीसँग रहन देऊ तिमीसँग म बस्न चाहन्छु तिमी जस्तै म हुन चाहन्छु अनि पुष्पाको पनि आफ्नो साथी कोही पनि हुँदैन र केशवलाई आफ्नो साथमा राख्छ र त्यति नै खेर डिएसपी गोविन्द पनि आफ्नो पुलिस फोर्सको साथमा त्यहाँनिर आइपुग्छ र चेतावनी दिन्छ कि मलाई थाहा छ ती कि तिमीहरू यहाँनिर चन्दनको तस्करी गरिराखेको छौ सबैजना डराउँछ तर पुष्पा डराउँदैन अनि पुष्पाले ढुङ्गा टिपेर पुलिसमाथि हिर्काउँछ र त्यो देखेर सबैजनालाई हिम्मत र आँट चुर्छ र सबैजनाले ढुङ्गा टिप्दै पुलिसमाथि प्रहार गर्छ अनि सँगसँगै डिएसपी गोविन्द पनि हावामा फायर गर्दै एकदमै अगाडि बढिरहेको हुन्छ आफ्नो टिमको साथमा अनि सबैजना मजदुरहरू पनि त्यहाँनिर भागिराखेको हुन्छ <laughs> र त्यति नै खेर पुष्पाले त्यो चन्दनको काठ जुन चाहिँ भरेको ट्रकलाई लिएर त्यहाँबाट भाग्छ अनि त्यसको पछाडि पछाडि डिएसपी गोविन्द पनि जाँदछ र केही क्षण पछाडि बाटोमै पुष्पालाई त्यहाँनिर भेट्छ तर पुष्पासँग न ट्रक हुन्छ न चन्दनको काठ नै अनि त्यस पछाडि डिएसपी गोविन्दले पुष्पालाई पक्रेर पुलिस कारवाही गर्छ पुलिस थानामा लान्छ त्यसलाई बाँधेर यति धेरै कुट्छ यति धेरै कुट्छ कि भन्छ भन कि तैँले ट्रकलाई कहाँ लुकाइस् भन त्यो चन्दनको काठलाई तैँले कहाँ लुकाएको छस् यति धेरै मार खाएर पनि <clears throat> पुष्पा मुस्कुराउँदै बस्छ कि उसले ट्रक र चन्दन कहाँ लुकाएको छ आफ्नो मुख खोल्दैन र त्यति नै खेर अर्को एउटा पुलिस आएर भन्छ कि भन तेरो नाम के हो तेरो खन्दानमा को को छ तेरो तँ कसको छोरा होस् यसरी सोद्धछ यो सुनेर पुष्पाको अनुहारमा एउटा पीरा त्यहाँनिर देख्दछ अनि त्यति नै खेर मुभीको जुन चाहिँ फ्ल्यासब्याकमा लगिन्छ अनि फ्ल्यासब्याकमा चाहिँ पुष्पा आफ्नो आमाले स्कुलमा एडमिसन गर्दै गरेको हुन्छ र त्यति नै खेर त्यहाँनिर एउटा मान्छे आउँछ र मान्छे आएर भन्छ कि यसको बाउको नाम गलत हो र जो मान्छे त्यहाँ आएको हुन्छ र उसको बुवासँग पुष्पाको आमाको सम्बन्ध हुन्छ र दुईजनाको सम्बन्धको कारण चाहिँ पुष्पा जन्मेको हुन्छ तर मोहनले आफ्नो सौतली आमा र सौतली भाइलाई चाहिँ अप्नाउँदैन अनि पुष्पालाई नजिक बोलाएर भन्छ कि तेरो नाम चाहिँ पुष्पराज हो त्यहाँदेखि त केही पनि होइन अनि यो सुनेको कारणले पुष्प सानैदेखि नै उसको एकपट्टिको कुम चाहिँ यसरी उचालेर हिँड्ने गर्दछ अनि मुभीमा त्यति नै खेर त्यो फ्ल्यासब्याकलाई त्यहाँ अन्त गरेर फेरि पनि प्रेजेन्टमा देखाउँदछ एकजना पुलिससँग पुष्प कुरा गर्दै गरेको हुन्छ र केही खानाको लागि होटल जान लाग्दै गरेको हुन्छ र त्यति नै खेर केशव पनि त्यहाँनिर आइपुग्छ र उनीहरू केही खाँदै गरेको हुन्छ र त्यहाँ दुई मरतहरू आइपुग्छ र जसको नाउँ चाहिँ जली रेटी र जक्का रेटी हुन्छ अनि जली रेटी चाहिँ तपाईँलाई भनिदिउँ अलिकति आयसी किसिमको एउटा मान्छे हुन्छ जो चाहिँ केटीहरूसँग केटीहरूको एउटा लत र जुवा नसेरी यस्तो गर्ने एउटा लतको हुन्छ र अर्को जो चाहिँ उसको भाइ जो चाहिँ छ जक्का रेटी ऊ चाहिँ यो बिजनेसलाई सम्हाल्ने हुन्छ भन्नु हो भने चाहिँ चन्दन तस्करीको जुन चाहिँ व्यापारको जुन चाहिँ धन्दा छ त्यो धन्दा चाहिँ यिनीहरूको अन्डरमा आउँछ र <clears throat> यी दुईसँग अर्को भाइ पनि हुन्छ जसको एन्ट्री केही समय पछाडि तपाईँले देख्नुको मिल्नेछ र उनीहरू दुईजना चाहिँ त्यो जुन चाहिँ चन्दनको ट्रक र जुन चाहिँ चन्दनको काठ जुन चाहिँ पुष्पाले लुकाएको थियो त्यसको विषयमा कुरा गर्न आएको हुन्छ अनि भन्छ कि तैँले ट्रक र त्यो चन्दनको कार तैँले कालो गएको छस् अनि पुष्पाले भन्छ कि मैले यति धेरै मार खाएँ तरै पनि मैले मुख खोलिनँ त्यसले गर्दाखेरि यसको किम्मत त लाग्छ जो चाहिँ पाँच लाख रुपियाँ दिनुपर्छ यति मलाई पाँच लाख रुपियाँ दियो भने म त्यो ट्रकको जानकारी म दिन्छु यो सुनेर जोले रिसाउँछ कि तँ मजदुर भएर आफ्नो पैसा लिन्छस् भने चाहिँ फेरि यसको पैसा चाहिँ किन तर जकरेटी अलिकति चलाक र अलिकति बुद्धिजीवी हुन्छन् उसले सोच्छ कि अँ यो केटालाई भरोसा गर्न सक्छ किनभने यत्रो धुलाइ खाएर पनि यसले अहिलेसम्म मुख खोलेन र यसलाई चाहिँ पैसा दिन नै सही हुन्छ भनेर सोच्छ अनि जकरेटीले पाँच लाख रुपियाँ दिने निर्णय गर्छ अनि त्यतिखेर मजाको कुरा म तपाईँलाई यहाँनिर भनिदिउँ कि उनीहरू गाडीमा चढिकन जान्छ जुन कुवामा पुष्पाले आफ्नो ट्रक र त्यो चन्दनको काठ डुकाएको थियो अनि त्यहाँनिर जान्छ एउटा गाडीमा चढिकन र जस्तो पर गाडीबाट झर्छ अनि देखाउँछ ट्रक र त्यो चन्दनको काठ चाहिँ एकदमै सलामत हुन्छ एकदमै सही सलामत हुन्छ अनि पैसा पाँच लाख रुपियाँ पुष्पाको हातमा दिन्छ अनि त्यो दिइराखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गाडीमा चढेर जान्छ अनि त्यतिखेर पुष्पालाई चाहिँ ती छोडिराख्छ अनि दुईजनाले भन्छ कि तेरो औकात चाहिँ गाडीमा चढ्नेन तेरो औकात चाहिँ यहीँसम्मको लागि मात्रै हो यसो भनिराखेर पैसा दिएर उनीहरू त्यहाँबाट निक्लिहाल्छ अनि यो सुनेर पुष्पाको पुष्पाको मनमा यति इगो हट हुन्छ कि पुष्पा भन्छ कि म आउँदाखेरि गाडीमा चढेर आएको थिएँ भने चाहिँ म जाँदा पनि गाडीमा जान्छु अनि उसले केशवले भन्छ कि केशव यो गाडी किन्नको लागि चाहिँ कति पैसा लाग्छ होला उसले भन्छ कि कमसेकम यो गाडी किन्नको लागि त पाँच लाख रुपियाँ लाग्छ त हामीसँग पाँच लाख त छ यति गाडी किन्यो भने चाहिँ हामी अरू के गर्ने त उनले भन्छ कि म चाहिँ यहीँ बस्छु तँ चाहिँ गाडीले रहेछ किनकि म चाहिँ गाडीमा चढेर आएको म गाडीमै चढेर जान्छु अनि पुष्पा त्यहीँनिर ढुङ्गामा खुट्टा अफरखुट्टी लगाएर बस्छ अनि केशवलाई गाडी किन्न पठाउँछ अनि <laughs> केशवले रातो रङ भएको गाडी किनेर उनीहरू त्यहाँबाट फर्केर घरमा गएर आमालाई देखाउँछ अनि आमाले त्यो गाडी देखेर आमा पनि धेरै खुसी हुन्छ त्यसपछि पुष्पालाई बोलाउँछ जक्का रेटीले आफ्नो घरमा र पुष्पा जक्का रेटीको घरमा जाँदछ जस्तो त्यहाँनिर भित्र मात्रै पसिराखेको हुन्छ उसको दाजुले जसको नाउँ चाहिँ छ कन्डा रेटी अनि कन्डा रेटीले त्यहाँनिर एकजना मजदुरलाई कुर्दै गरेको हुन्छ किनकि त्यही मजदुरले चाहिँ पुलिसलाई खबर गरिकन उसको जुन चाहिँ चन्दनको त्यो ट्रक चाहिँ आफ्नो माल चाहिँ पक्राउमा मद्दत गरेको हुन्छ त्यसले गर्दा उसले उसलाई मार्दै गरेको हुन्छ अनि चन्दन तस्करीमा भन्नु हो भने चाहिँ यी तिन भाइ चाहिँ आफ्नो आफ्नो माललाई जोगाउनको लागि या यो चन्दनको तस्करीको लागि चाहिँ कुनै पनि हदसम्म जान तयार हुन्छ उनीहरूलाई मान्छे मार्न काट्न चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा सानो एउटा भुसुना मारेको जस्तो मात्रै हुन्छ यही कामले गर्दाखेरि चाहिँ कन्डारेड्डीले आफ्नो एकपट्टिको हात पनि गुमाएको हुन्छ र त्यतिखेर मजदुरले भन्छ कि हामीलाई जङ्गलबाट यहाँ जुन चाहिँ माल ल्याउन लागि एकदमै साह्रो परिराखेको छ चारैतिर चेकपोस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मालहरूलाई पक्रिराखेको छ अनि त्यतिखेर पुष्पा बिचमा बोल्छ र भन्छ कि गीत गाउनु आएन भन्दैमा चाहिँ गीतै राम्रो छैन भन्नु मिल्दैन मेरोमा आइडिया छ अनि त्यति नै खेर चाहिँ जले भन्छ कि यस्तो मजदुरको कुरा के सुन्नु तर कण्डारी तयार हुन्छ कि आखिरीमा पुष्पाकोमा त्यस्तो के आइडिया छ अनि पुष्पाले भन्छ कि हामी कसरी चाहिँ जङ्गलबाट यहाँनिर काठ ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जुन चाहिँ दुध बोक्ने गाडी जो छ ट्रक छ त्यसलाई चाहिँ हामी बि बिचबाट काट्छौँ र बिचबाट काटेर तल्लो भागमा चाहिँ हामी काठ लगा लगाउन सक्छौँ र त्यसको माथिबाट फेरि पनि छोपिकन चाहिँ हामी दुध लगाएर हामी जङ्गलबाट यहाँ हामी काठ ल्याउन सक्छौँ यसो गर्दैमा हामीलाई कसैले पनि पक्रिन सक्दैन र यो आइडिया कन्डाडेटलाई मनपर्छ र यसै नै गर्न थाल्छ र यसरी पुष्पाले यति धेरै जङ्गलबाट जुन चाहिँ चन्दनको कारको तस्करी गर्छ कि पुलिसलाई थाहा पनि हुँदैन <laughs> यहाँसम्म कि बिचरा डिएसपी गोविन्द हेरेको हेरेकै हुन्छ एक दिन पुष्प दुध भर्नको लागि एउटा जग्गामा गएको हुन्छ र त्यहाँनिर श्रीवली नाउँ भएको एउटा स्त्री त्यहाँनिर देख्दछ र उसलाई देखेर पुष्प हेरेको हेरेकै हुन्छ कि यहाँसम्म कि पुष्प उसलाई हेर्नका लागि उसले कुनै न कुनै बाहना गरेर त्यहाँ आउने गर्छ र जहिले पनि पुष्प उसलाई हेरिरहन्छ तर श्रीवलीले कहिले पनि पुष्पालाई हेर्दैन र एक दिन श्रीवली र उसको साथीहरू मुभी हेर्नका लागि हलमा गइराखेको हुन्छ तर मुभीको टिकट एकदमै महँगो दाम भएकोले गर्दा उनीहरूलाई अलिकति तनाउ भइराखेको हुन्छ र त्यति नै खेर केशव त्यहाँनिर आउँदछ अनि केशवले भन्छ कि तिमीहरूको टिकट जो छ म किनेर दिन सक्छु तर तिमीले एउटा काम गर्नुपर्छ उसको शैलीहरूले भन्छ कि के काम हो उसले भन्छ कि के गर्नुपर्दा मेरो साथी पुष्पालाई चाहिँ तिमीले हेरेर हाँस्नुपर्छ र तिमीले ती पुष्पलाई हेरेर हाँस्यौ भने आजको जुन चाहिँ मुभीको टिकट छ त्यो म टिकट किन्ने पैसा जो म दिइहाल्छु र साथीहरूले भन्छ कि गर न आखिरमा हाँस्नु मात्रै त रहेछ नि उसलाई हेरेर हामीलाई त मुभी हेर्नु छ किनभने त्यो मुभी चाहिँ उनीहरूले मनपराएको फेभरेट हिरोको मुभी लागिराखेको हुन्छ अनि श्रीवलीले पनि मान्छ कि ठिकै छ त्यसो भने म हाँस्न तयार छु र भोलिपल्ट हामी देख्छौँ कि श्रीवल्ली पुष्पालाई हेरेर हाँस्छ अनि पुष्पाले श्रीवलीले पुष्पालाई हेरेर हाँसेको देखेर पुष्पा साह्रै बेसी खुसी हुन्छ र पुष्पा श्रीवलीको नजिक गएर बात गर्न थाल्छ र त्यतिखेर श्रीवलीले सबै कुरा भन्छ कि मलाई तिम्रो साथीले पैसा दिएको थियो त्यसको कारणले म तिमीसँग हाँसेको हो र यो सुनेर पुष्पा अलिकति रिसाउँछ अनि केशवलाई पक्रेर त्यसलाई कुट्न थाल्छ र केही समय पछाडि पुष्पाले फेरि पनि भन्छ कि एक हजारमा उसले म मलाई हेरेर हाँस्यो भने त्यसलाई पाँच हजार दिइहाल र भन्नु कि मलाई आएर किस गरोस् यो सुनेर केशव छक्कै नै पर्छ किनभने केही समय पछाडि पुष्पाले केटीको लागि चाहिँ पैसा खर्च गर्नु हुँदैन भनेको थियो त्यसपछि डिएसपी गोविन्द आफ्नो ड्युटीमा हुन्छ र जुन चाहिँ पुष्पाको टेक्निक जुन चाहिँ दुधको जो ट्रकको मुनि चन्दन लुकाएर जो सप्लाई गर्ने जो टेक्निक छ त्यो डिएसपी गोविन्दले चाल पाउँछ र डिएसपी गोविन्दले ती दुईजना ड्राइभर र ह्यान्डी बोयलाई पक्रेर कुट्छ अनि कुटेर भन्छ कि तिमीहरूले यो कसले भनेर गर्दैछौ र उनीहरूले भन्छ कि यो पुष्पाले नै हामीलाई आइडिया दिएको र यो पुष्पाकै सामान हो र अबदेखिको त हामी यो काम गर्दैनौँ हामीलाई माफ गरिदेऊ तर डिएसपी गोविन्दले ती दुईजनालाई भन्छ कि तिमीहरूलाई हामी केही पनि गर्दैनौँ तर हाम्रो एउटा खबरी बन्नुपर्छ कि उनीहरूले कहिले तस्करी गर्छ कहाँबाट कता लान्छ यो सबै कुरोको जानकारी हामीलाई दिनुपर्छ र साथमा तिमीहरूलाई पैसा पनि पाउँछौ र यो सुनेर ती दुईजनाले पुलिसको कुरा मान्छ र अर्को सिनमा पुष्पा र श्रीवल्ली किस गर्नको लागि एउटा गाडीमा हुन्छ र दुईजना किस गर्नको लागि तयार हुन्छ र किस गर्ने बेलामा श्रीवल्ली <laughs> रुन थाल्छ र भन्छ कि पैसाको लागि मेरो साथीहरूले जबरजस्ती तिम्रोमा पठाएको हो तर म चाहिँ मेरो पहिलो किस चाहिँ म मेरो आफ्नो पतिसँग गर्न चाहन्छु यसो भन्दै रुन थाल्छ र <laughs> यो जुन चाहिँ रुको सुनेर साथीहरू त्यहाँ आएर शिवलीलाई त्यहाँबाट लान्छ र पुष्पाले केशवलाई भन्छ कि यसको किस लिनका लागि यसको किस म पाउनका लागि चाहिँ म यसको पति हुन पनि म तयार छु र त्यस पछाडि एन्ट्री हुन्छ मङ्गलसेनुको जो चाहिँ कन्डा जति पनि माल छ त्यो माललाई चाहिँ मङ्गल लिने गर्छ त्यहाँनिर जतिजनाले पनि चन्दनको तस्करी गर्छ त्यो सबैजनाले चाहिँ चन्दनको जुन चाहिँ कार्डलाई लिएर चाहिँ मङ्गल सेनुलाई दिने गर्छ र मङ्गल सेनुले चाहिँ त्यहाँबाट अर्को डिलरलाई दिइकन जति त्यहाँबाट आएको पैसाबाट चाहिँ त्यहाँको कन्डा हो चाहे जो पनि हो उसलाई दिने गर्दछ र मङ्गल सेनु चाहिँ आफ्नो तस्करीको लागि ऊ कुनै पनि हदसम्म जान तयार हुन्छ मङ्गलसेनु रेटीकोमा आउँछ र भन्छ कि पुलिसले यति धेरै माललाई पक्रिराखेको छ र म चाहदिनँ मेरो माल चाहिँ पुलिसको हात लागेको त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त ठुलो गडाउन छ त्यसले गर्दा मेरो जति पनि भएको माल छ म यहाँ लिएर राख्न चाहन्छु र मेरो माललाई तपाईँले हिफाजतसँगले राखिदिनु अनि कन्डारेटीले भन्छ कि मसँग एउटा जवान छ जसको नाउँ चाहिँ पुष्पा हो अनि उसले जबदेखि मेरो यो व्यापारलाई सम्हालेको छ अहिलेसम्म पुलिसको हात परेको छैन र त्यहीँनिर अर्को एउटा व्यक्तिको एन्ट्री हुन्छ जसको नाउँ चाहिँ मर्गलिस्ट हो अनि मर्गलिस्ट चाहिँ मङ्गल सेनुको सालो हुन्छ मङ्गल सेनुको जति पनि मारकाटको काम हुन्छ त्यो चाहिँ मर्गलिसले गर्ने गर्छ र एक दिन पुष्पा त्यही अड्डामा त्यहाँनिर आउँछ र आउँदाखेरि कोही पनि मजदुरहरूले त्यहाँनिर काम गरिराखेको हुँदैन र भित्र पसेर हेर्दाखेरि त्यहाँनिर जलिरेटी र एउटा स्त्री त्यहाँनिर देख्छ र स्त्रीको हालत देखेर पुष्पालाई थाहा हुन्छ कि यो सबै काम चाहिँ जली रेटीले गर्दै गरेको हुन्छ किनभने जली रेटीले चाहिँ त्यहाँनिर मैले सुरुमा तपाईँलाई भनेको थिएँ जली रेटी चाहिँ एउटा एउटा आयसी किसिमको केटीबाजी गर्ने हुन्छ र पुष्पाले आफ्नो कमिजलाई खोलिकन चाहिँ त्यो स्त्रीलाई उडाइकन त्यहाँबाट बाहिर निकाल्छ र त्यति नै खेर कन्डा रेटीले पुष्पालाई फोन गर्छ र भन्छ कि हाम्रो अड्डाको विषयमा पुलिसले जानकारी पाइसकेको छ र कसरी हुन्छ त्यो चन्दनको काठ चाहिँ बचाउनुपर्छ किनभने त्यहाँ चाहिँ मङ्गल सेनुको जति पनि चन्दनको जुन चाहिँ काठ छ त्यो सबै त्यहाँनिर छ यति मङ्गल सेनुको काठ पक्रियो भने चाहिँ फेरि मङ्गल सेनुसँग कन्डारेटीको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि पुष्पालाई जिम्मा लाउँछ कि म कसरी तिमीले गर्छौ म जान्दिनँ तर यो सबै चन्दनको काठ चाहिँ बाँच्नुपर्छ तर पुष्पाको हरकत देखेर जुन चाहिँ जलिरेटे रिस उठिराखेको हुन्छ जस्तो फोनमा बोलिन सुरु मात्रै हुन्छ त्यति नै खेर पछाडिबाट जलिरेटीले पुष्पालाई हिर्काउँदछ र जति हिर्काए पनि पुष्पाको इम्पोर्टेन्ट कल भएकोले गर्दा उसले त्यहाँनिर रियाक्ट गर्दैन र पुष्पाले फोन काट्नु बित्तिकै त्यहाँबाट जुन चाहिँ चन्दनको जुन चाहिँ जति पनि भएको काठहरू छ त्यो चाहिँ उसले टिपेर खोलातिर फ्याँक्न थाल्छ र केशवलाई चाहिँ केही पैसा दिएर एउटा ब्याग बोकेर कतै जान भनेर उसलाई इसारा गरेको हुन्छ र केशव त्यो पैसा लिएर दौडिँदै दौडिँदै कुद्दै गरेको हामी त्यहाँ देख्न पाउँछौँ र जति पनि चन्दनको काठ त्यहाँनिर हुन्छ त्यो सबै चाहिँ पुष्पाले टिपेर खोलातिर फ्याँक्न थाल्छ र त्यति नै खेर डिएसपी गोविन्द त्यहाँनिर आइपुग्छ तर चन्दनको एउटा टुक्रा पनि त्यहाँनिर पाउँदैन डिएसपी गोविन्दले पुष्पालाई भन्छ कि तैँले के गर्दैछस् तँलाई थाहा छ तँ त एउटा जनावरभन्दा पनि बत्तर छ र पुष्पाले जवाबमा भन्छ कि यो दुनियाँभन्दा बत्तर के छ र यो दुनियाँले तपाईँको हातमा पेस्तोल दिएको छ र मेरो हातमा बन्चर हो र त्यति नै खेर केशव तल ड्याममा पुग्छ र म्यानेजरलाई या त्यो ड्यामको अपरेटरलाई पैसा दिइकन ड्यामलाई बन्द गर्नु लगाउँछ र जति पनि खोलामा बगाएको चन्दनको जुन चाहिँ टुक्रा छ चन्दनको काठ छ त्यो सबै ड्याममा थुनामा पर्छ र पुष्पाले जुन चाहिँ बुद्धि लगाएको छ त्यसबाट पुष्पा सक्सेस पनि हुन्छ र पुष्पाले करोडौँको माल बचाएको कारणले गर्दा मङ्गल सेनुले पुष्पाको लागि एउटा पार्टी पनि राख्छ र त्यो पार्टीमा सबैजना सामेल हुन्छ सबैजना नाचगान गर्दै गरेको हुन्छ र त्यहाँनिर त्यही बिचमा दुई मजदुरले गफ गर्दै गरेको हुन्छ कि भन्छ कि मङ्गल सेनुले यहाँबाट माल लगिकन एक करोड बेच्छ तर यहाँकोहरूलाई पच्चिस लाखमै काम चलाउँछ र यो पुष्पाले सुनेर पुष्पा छक्कै पर्छ र पुष्पाले कोन्डा रेड्डीसँग बात गर्छ र भन्छ कि मङ्गल सेनुले एक करोडमा माल बेचेर हामीलाई पच्चिस लाख मात्रै दिन्छ तपाईँ कुरा गर्नुहोस् कि हाम्रो जुन चाहिँ सामान छ जुन चाहिँ हाम्रो माल छ त्यसको केही हदसम्म हामीलाई आफ्नो पैसा दिनु तर रेड्डीले यो गर्दैन किनभने यति मङ्गल सेनुले रेड्डीको माललाई लिएन भने फेरि रेड्डीको काम नै रोकिन्छ र कन्डारेटीले भन्छ कि तिमी गएर कुरा गर्न सक्छौ र पुष्पाले त्यतिखेर त्यस्तो कुनै पनि कदम त्यहाँनिर उठाउँदैन र त्यही पार्टीमा श्रीवल्लीको बाबा पनि आएको हुन्छ र उसको बाबालाई केशवले भेटिकन भन्छ कि तपाईँको छोरीको लागि पुष्पा सही केटा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने उसको बाबा चाहिँ मुलेटे वेङ्कट रावको ऊ चाहिँ छोरा हो र यो कुरा सुनेर शिवलीको बाबाले पनि हुन्छ भनेर भन्छ किनभने एउटा समयमा पुष्पाको बाबा एउटा इज्जतदार मानिस हुने गर्थे र हामी देख्छौँ कि श्रीवल्लीको घरमा पुष्पाले आफ्नो आमालाई लोगिकन श्रीवल्लीको हात माग्नको लागि गइराखेको हुन्छ अनि सबैजना खुसी हुन्छ र त्यति नै खेर उसको सौतेला दाजु मोहन त्यहाँनिर आइपुग्छ र आएर उसले आफ्नो पुष्पाको आमालाई र पुष्पालाई यो चाहिँ बाउ बेगरको एउटा नाजाइज एउटा औलाद हो भनेर उसलाई नाना किसिमको आरोप र उसको आमालाई बेजत गर्न थाल्छ यो सुनेर पुष्पालाई रिस उठ्छ र दुईजनाको बिचमा हातपाई हुन थाल्छ र त्यो बिचमा अचानक पुष्पाको आमालाई चोट पर्छ र पुष्पाको आमालाई लिएर हस्पिटल जान्दछ पुष्पाको सौतेला दाजु जो मोहन छ उसले सानादेखि लिएर अहिलेसम्म पनि बेजत गर्न छोडेको छैन अनि पुष्पाले ठान्छ कि म एउटा ठुलो मान्छे एउटा पैसा भएको एउटा मान्छे म जसरी पनि म हुन्छै हुन्छु यसको लागि म कसैसँग म झुक्दिनँ र अर्को दिन पुष्प मङ्गलसेनुको घरमा जान्छ जस्तो घरमा पुग्छ मङ्गलसेनुको सालो जो चाहिँ मर्गलिस छ उसले एउटा मान्छेलाई पिट्दै गरेको र हिर्काउँदै गरेको हुन्छ र त्यो मान्छे चाहिँ मिनिस्टरको आफ्नो मान्छे हुन्छ र मिनिस्टरले सेनुलाई फोन पनि गर्दै गरेको हुन्छ र भन्छ कि त्यो मेरो मान्छे हो तिमीले छोडिदिनु र त्यति नै खेर सेनुले मिनिस्टरलाई भन्छ कि तपाईँले केही समय अगाडि फोन गरेको भए चाहिँ सायदै बाँच्ने थियो तर अघि नै मैले त्यसलाई त मारिदिएँ त्यो भन्दा भन्दै त्यति नै खेर त्यो मान्छेलाई पनि मारिदिन्छ र त्यति नै खेर पुष्पाले भन्छ कि मङ्गलसेनुलाई कि तपाईँले हाम्रो जुन चाहिँ माल छ त्यसको दाम चाहिँ तपाईँले हामीलाई एक करोड दिनुपर्छ यदि तपाईँले दिनु भएन भने चाहिँ हाम्रो माल चाहिँ म डाइरेक्ट यहाँबाट म चेन्नई लगेर डाइरेक्ट म मुर्गनलाई बेच्छु र त्यति नै खेर मङ्गलसेनुको फोन उठाएर पुष्पाले मुर्गनलाई फोन गरेर भन्छ र डिल पनि गर्छ र यो देखेर मङ्गलसेनुको केटाहरूले पुष्पामाथि हमला गर्छ र पुष्पाले जतिले पनि पुष्पालाई हमला गर्छ पुष्पाले सबैलाई एक एक एक एक गरेर सबैको धुलाइको बजार गर्छ र त्यो गरिराखेर पुष्पा निस्किनु मात्रै आँटेको हुन्छ पछाडिबाट धेरैजनाले फेरि पनि एकदमै पुष्पालाई हिर्काउनका लागि कोसिस गरिराखेको हुन्छ अनि त्यतिखेर पुष्पाको हातमा पनि बन्दुक हुन्छ जो तपाईँले ट्रेलरमा देख्नु भएको थियो र पुष्पाले भन्छ कि पुष्पा नाम सुनेर फ्लावर सम्झ्यो फ्लावर होइन फायर हुम र यसो भनिराखेर पुष्पा त्यहाँबाट निस्किन्छ त्यस पछाडि पुष्पाले पाँच टन चन्दन लिएर डाइरेक्ट चेन्नई जान्छ र मुर्गनलाई भेट्छ र एक टन चन्दनको लागि डेढ करोड डिल माग्छ र पुष्पाको डिललाई पनि मुर्गनले मान्छ र त्यस पछाडि पुष्पा फर्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले कन्डा रेड्डीलाई फोन गर्छ किनभने कन्डा रेड्डीलाई फोन नगरिकन पुष्पा चुपचाप चेन्नई आएको हुन्छ र भन्छ कि एक टनको लागि मैले डेढ करोडमा डिल फिक्स गरेको छु यो सुनेर कन्डा रेड्डी पनि खुसी हुन्छ र सँगसँगै उता जली रेड्डीलाई पुलिसलाई खबर दिनेको पत्ता चल्छ र त्यसमा एकजना चाहिँ शिवल्लीको बाबा हुन्छ र उनलाई पिट्छ कुट्छ र भन्छ कि यति तिम्रो बाबा सही सलामत तिमीलाई चाहिन्छ भने तिमी धुवाई गरेर यो लुगा लगाएर मसँग सुत्नु आउनु र श्रीवल्लीले आफ्नो बुवालाई धेरै माया गरेकोले गर्दाखेरि उसले त्यो कुरालाई मान्छ र घरमा आउँछ नुहाउँछ मजाले सजिन्छ तर जोली रेटीकोमा जानभन्दा अगाडि श्रीवल्ली पुष्पाकोमा जान्छ र पुष्पा पनि त्यो घटनाको पछाडि ऊ पनि अब श्रीवलीसँग मेरो नहुने रहेछ भनेर उसले त्यो ध्यान दिन छोडिसकेको हुन्छ <clears throat> पुष्पा बोल्न पनि मान्दैन मुख फुलाएर बसिराखेको हुन्छ र शिवलीले भन्छ कि म तपाईँलाई चाहिँ देख्दाखेरि नै म मन पराउँथेँ यसो भनेर थुप्रै कुराहरू गर्छ र भन्छ कि म जान्छु जोली रेटिकोमा सुत्नको लागि तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आज एक रात चाहिँ मलाई तिमीसँग सुत्न देऊ किनभने चाहिँ म पहिलो रात चाहिँ म आफ्नो श्रीमानसँग सुत्न चाहन्छु त्यस पछाडि भोलिदेखि तिमी मसँग नबोल्दा पनि हुन्छ किनभने म भोलिदेखि चाहिँ जोली रेटिकोमा म जान्छु र पुष्पा पनि आखिरमा शिवडीलाई कति धेरै माया गर्थ्यो उसले मुख फुलाएर बसेको मात्रै हो माया त उसले गर्थ्यो नै र त्यो हिसाबले पुष्पाले भन्छ कि तिमी मलाई यति धेरै माया गर्छौ अनि उसले अ म तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु अनि पुष्पाले भन्छ म हुँदाहुँदै तिमी कसैसँग पनि डराउनु पर्दैन त्यस पछाडि श्रीवलीलाई लिएर पुष्पा जलिरेटीकोमा जान्छ र गएर जलिरेटीको यति धेरै धुलाइ गर्छ कि जलिरेटी बोल्न पनि सक्दैन पुष्पाले कुरा घुमाउँदै जलिरेटीलाई भन्छ सायद तँ अब तेरो दाजुलाई भन्छस् होला कि पुष्पाले मलाई कुट्यो भनेर अनि जलिरेटीले भन्छ कि म भन्दिनँ मेरो दाजुलाई कि तैँले मलाई कुटिस् भनेर किनभने यसको बदला चाहिँ म आफै लिन्छु भोलिपल्ट उसको दाजु कन्डारेटी जोलेटेलाई भेट्नका लागि हस्पिटलमा जान्छ र उसले भन्दैन कि पुष्पाले उसलाई कुटेको भनेर भोलिपल्ट केशव र पुष्पा कुरा गर्दै गरेको हुन्छ कि यदि कन्डा रेड्डीले आफ्नो भाइलाई तिमीले कुटेको कुरा थाहा पायो भने तिमीलाई छोड्दैन यसो भन्दा भन्दै बिचमा कन्डा रेड्डी त्यहाँनिर आइपुग्छ र भन्छ कि पुष्पा भोलिपल्ट हामी जानुपर्छ एउटा जग्गामा पैसा लिनको लागि तिमी तयार हुनु र यसो भनेर भोलिपल्ट कन्डा रेड्डी पुष्पालाई लिएर जाँदै गरेको हुन्छ र उता केशव अलिक टेन्समा हुन्छ र भन्छ उसको आमालाई कि हिजो हामीले कुरा गरेको कन्डा रेड्डीले सुन्नु त सुनेन कि भनेर अनि उसको आमाले भन्छ किन सुन्दैन तिमीहरू यहाँ बिचमा बोल्दै गरेको तिमीहरू बोल्दै गरेको उता म किचनमा त सुन्छु भने के यहाँ दैलो छेउमाको मान्छेले सुन्दैन र र केशवलाई थाहा हुन्छ कि कर्नाटकले पक्कै पनि एउटा चाल खेलेको हो यो र पक्कै पनि पुष्पाको अहिले ज्यान खतरामा छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र त्यति नै खेर केशवले कम्पनीमा फोन गरिकन पुष्पाको एउटा त्यो जुन चाहिँ मेसेन्जरमा एउटा म्यासेज पठाउँछ कि तिमीले जलिडिटीलाई कुटेको कुरा चाहिँ गहना थाहा भइसकेको छ त्यसले गर्दा तिमी बी अलर्ट भनेर है तिमी चाहिँ अब जोगिनु है आफैलाई याद गर्नु है भनेर एउटा मेसेज गर्छ र त्यति नै खेर उता पुष्पाको टाउकोमा एउटा जुन चाहिँ एउटा फन्दा लगाएर पुष्पालाई चाहिँ गाडीमै मार्न खोज्छ र पुष्पालाई त्यहाँनिर खेद्दै गरेको हुन्छ र त्यो दौरानमा त्यहीँनिर फेरि पनि अर्को एउटा ग्याङ फेरि त्यहाँनिर आइपुग्छ जो चाहिँ मङ्गल सालो जो चाहिँ मर्गलेज त्यहाँनिर बन्दुक लिएर एकाएक यसरी गोली बारुद हुन थाल्छ र त्यो बिचमा कनरेटीको ज्यान पनि त्यहाँनिर जान्छ र कसो कसो गरेर पुष्पाले आफ्नो टाउकोमा लागेको जुन चाहिँ त्यो एउटा कालो एउटा कपडा जुन चाहिँ टाउकोमा लागेको हुन्छ त्यो कसो कसो गरेर त्यहाँबाट खोलिन्छ अनि त्यहाँबाट पुष्पा त्यहाँबाट बाँच्दछ त्यसो गर्दा गर्दै त्यो गोली बारुदको बिचमा धेरैजनाको ज्यान त्यहाँ जान्छ र अन्तमा गएर पुष्पाले सबैलाई धुल चुटाउँछ सबैलाई पिट्छ सबैलाई मार्छ सबैलाई हिर्काउँछ र जुन चाहिँ मङ्गलसेनुको जो सालो छ मर्गलेस उसलाई चाहिँ पक्रिन्छ <laughs> र त्यति नै खेर फेरि उताबाट मङ्गल सेनुले पुष्पालाई फोन गरेर भन्छ कि मेरो सालोलाई चाहिँ छोड्दे म तँलाई पनि छोडिदिन्छु यसो भनेर भन्दै गरेको हुन्छ र तपाईँलाई म अलिकति जानकारी गराइदिउँ कि सुरुमा मङ्गल सेनुले पनि एउटा मिनिस्टरको मान्छेलाई त्यसरी नै फोन गर्दाखेरि त्यो मान्छे त जिउँदै हुन्छ तर उसले फोनमा भन्छ कि तिमी तपाईँले केही समय अगाडि फोन गरेको भए त्यसलाई जिउँदो पाउने थियो तर त्यसलाई तपाईँले अघि नै मारिदिए <laughs> त्यसरी सेम टु सेम यता पुष्पले पनि फोनमा रिप्लाई गर्छ कि तपाईँले अघि नै फोन गरेको भए सायदै तपाईँको सालो बाँच्ने थियो तर उसलाई त मैले अघि नै मारिदिएँ त त्यतिखेर मारेको हुँदैन र जस्तो फोन काट्नुभन्दा केही सेकेन्ड अगाडि मारिदिन्छ त्यो साउन्ड पनि मङ्गलसिंहले सुनिराखेको हुन्छ र त्यो जुन चाहिँ गोली बारुदबाट पुष्पाले जक्का रेटीलाई चाहिँ बचाउँछ किनभने आउने दिनमा चाहिँ जक्का रेटीको काम पुष्पालाई लाग्नेवाला थियो त्यसले गर्दाखेरि जक्का रेटीको ज्यान पुष्पाले बचाउँछ र भोलिपल्ट एउटा ठुलो मिचिङ हुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ मङ्गल सेनुदेखि लिएर गएको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जक्का रेटी भयो पुष्पा भयो र त्यहाँ त्यो जुन चाहिँ उनीहरूको जग्गाको मिनिस्टर पनि त्यहाँनिर आएको हुन्छ अब कन्डा नभएकोले गर्दाखेरि कन्डा जग्गामा जक्का त्यो ठाउँमा बसिराखेको हुन्छ र जक्का धेरै कुराहरू त्यहाँ गर्छ र त्यो विषयमा भन्छ जक्का कि यहाँबाट जति पनि महत्त्वपूर्ण जो बातचित छ त्यो बातचित चाहिँ हाम्रो पुष्पाले गर्छ र यो समय चाहिँ म पुष्पालाई दिन्छु भनेर जक्का त्यहाँबाट उठिकन चाहिँ जक्का जग्गामा पुष्पालाई बस्नु लाउँछ र पुष्पाले भन्छ कि मङ्गल सेनुले हामीलाई एकदमै बेसी लुटिराखेको थियो किनभने चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जति पनि माल यहाँबाट मङ्गल सेन्डल हाम्रो लिन्छ हामीलाई कम्ती दाम दिन्छ र तल दाम चाहिँ जुन चाहिँ एक टन चन्दनको तल मैले डेढ डेढ करोडमा मैले मिलाएर आएको छु यदि सबैजनाले यो जुन चाहिँ यहाँबाट सप्लाई गर्ने जो जिम्मेवार छ यदि तपाईँहरूले मलाई दिनुभयो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको धेरै फाइदा गरेर दिन्छु भनेर यसरी पुष्पाले आफ्नो कुरा राख्दछ र मिनिस्टरले यो देखेर यो कुरा सुनेर मिनिस्टरले भन्छ कि आइन्दादेखि उसो चाहिँ जति पनि यहाँको चन्दनको जो माल छ जो चन्दनको जो सप्लायर छ यहाँदेखि उता चाहिँ लाने जिम्मा चाहिँ यहाँ उता पुष्पाले गर्नेछ र सबैले पुष्पालाई नै यहाँदेखि उता दिनु भनेर यहाँदेखि उता गरेको मेन अब डिलर चाहिँ पुष्पा बन्छ र हेर्दा हेर्दै मिनिस्टर चिफ मिनिस्टर हुन्छ र पुष्पा पनि पोलिटिक्समा कदम राख्छ र दिनदिनै पुष्पा धनी मानिस हुँदै जान्छ र यति धनी कि उसको अगाडि कोही पनि टिक्न सक्दैन जो पनि उसको अगाडि खरा हुन्छ उसलाई पुष्पाले पैसा दिएर किन्छ र पुष्पाको अगाडि विरोध गर्ने कोही पनि हुँदैन उता जलिडेटी पनि भर्खरै रिकभर हुँदै गरेको हुन्छ उसले पनि केही गर्न सक्दैन र मङ्गल सेनु पनि उसको पावर पनि उसको खोसियो उसको धन्दा पनि खोसियो र उसले पनि केही गर्न सक्दैन यसले गर्दा सबैजना आफ्नो आफ्नो मौकालाई पर्खिराखेको हुन्छ र त्यति नै खेर एकजना पुलिसको एन्ट्री हुन्छ जसको नाम चाहिँ भवर सिंह हो तपाईँलाई एन्ट्रीमा यति मजा आउँछ भवर सिंहले दुईजना कि तिनजना त्यस्तै मान्छेलाई उसले झेल लाँदै गरेको हुन्छ र उसलाई अचानक बाटोमा निन्द्रा आउँछ निन्द्रा आउँदाखेरि भवर सिंह यसो सुत्नको लागि उसको आफ्नो सिटलाई पछाडि ढल्काउँ भन्छ तर पछाडि उसले जुन चाहिँ पक्रेको त्यो मान्छेले गर्दाखेरि उसको सिट ढल्किँदैन त्यति नै खेर उसले आफ्नो बन्दुक निकालेर उसले गोली चलाएर त्यसलाई मारिदिन्छ उसको सिट अलिक ढल्काउँछ फेरि पनि सुत्ने कोसिस गर्छ तरै पनि उसको सिट नढल्किएकोले गर्दा अर्कोलाई पनि उसले मारिदिन्छ अनि उस रन छ एउटा मात्रै र उसलाई ऊ त उसको जुन चाहिँ त्यो हरकत देखेर एकदमै डराइसकेको हुन्छ किनभने भवर सिंह चाहिँ अलिकति टेढा टेढा किसिमको मान्छे हुन्छ र त्यसो गर्दा गर्दै उसले सबै कुरा भवर सिंहलाई भन्छ र एक दिन श्रीवल्लीको फ्यामिलीले जुन चाहिँ परिवारले पुष्पासँग विवाह गर्नका लागि त्यो एउटा दिन तारिक छुट्याएको हुन्छ अनि विवाहको दिन आइराखेको हुन्छ र पहिलो चिठी चाहिँ उता पुलिस थानामा पुऱ्याउनु लागि पुष्पा त्यो इन्भिटेसन लिएर थानामा जान्छ र भवर सिंहलाई भन्छ कि यो एउटा मेरो ब्यागको इन्भिटेसन भनेर दिन्छ र सँगसँगै त्यहाँनिर एक ब्याग पैसा पनि रोकिदिन्छ र पैसा जस्तो पुग्छ भवर सिंहले पैसालाई गन्न थाल्छ उसले भन्छ केही त कमी छ र त्यति नै खेर पुष्पाले भन्छ कि हाम्रो त केही कमी थिएन केटाउ गन भन्छ अनि पुष्पाको ज सबै केटाहरूले त्यो पैसालाई फेरि पनि गन्छ र दुईपल्ट गन्छ पैसा सही नै हुन्छ तर पुलिसले भन्छ होइन केही न केही त कमी छ पुष्पा रिसले आफ्नो मूर्खीलाई दह्रो बनाइराखेको हुन्छ र भवरसिंह सिंह पनि टेढा मान्छे झन् पुलिस अफसर के टेढ थियो अनि उसले बन्दुक निकालेर पुष्पाको त्यो मूर्खीमा यसरी लगाउँछ अनि पुष्पाले भन्छ कि सर तपाईँलाई के चाहियो अनि भवर सिंह पुलिस अफसरले भन्छ कि मलाई यो रेस्पेक्ट चाहियो अनि सँगसँगै यसो पनि भन्छ कि तैँले पनि सेतो कमिज लगाएको छस् मैले पनि सेतो कमिज लगाएको छु तर फरक यति छ मेरो चाहिँ मेरो टिसर्ट मेरो कमिजमा चाहिँ ब्रान्ड छ तर तेरोमा चाहिँ ब्रान्ड छैन त्यसले गर्दा तँ चाहिँ बाउ बिनाको भनेर यसरी उसलाई त्यहाँनिर डोमिनेट गर्छ यसले गर्दाखेरि अबदेखिको सोच कता कति पैसा दिनुपर्ने कहिले लिनुपर्ने सबै कुरा तैँले होइन म तय गर्छु भनेर यसरी भवर भवर सिंहले पुष्पालाई भन्छ पुष्पाले हुन्छ भनेर त्यहाँबाट चुपचाप निस्किन्छ र एक दिन आउँछ जब विवाहको दिन जो सबैजना मण्डप सजिराखेकोहरू त्यहाँनिर शिवल्ली एकदमै आफ्नो दुलहाको पर्खाइमा बसिरहेको उता पहुनाहरू धेरै आइराखेकोहरू हुन्छ तर त्यहाँनिर पुष्पा हुँदैन तर हामी देख्छौँ कि पुष्पा चाहिँ उता भवर सिंहसँग रक्सी पिउँदै बसिरहेको अनि त्यो दिनमा अचम्मलाग्दो कुरो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ भवर सिंहले जे भने पुष्पा जी जी जी गरेर मानिराखेको भवर सिंहले उसो उता जाऊ भने उतै जाने यता जाऊ यता जाने यहाँसम्म कि भवर सिंहको एउटा पाल्तु एउटा कुकुर जस्तो भवर सिंहले जे भन्यो मान्ने अनि सबैजना छक्कै परिरहेको हुन्छ कि पुष्पा यति साह्रो किन झुक्छ भवर सिंहसँग किन डराउँछ भनेर अनि सबैजनाले कतिजनाले सोच्छ पनि कि पुष्पा चाहिँ अब भवर सिंहसँग डरायो र दुईजना रक्सी पिउँदै गरेको हुन्छ उता यता विवाहको तयारी हुँदै गरेको हुन्छ र दुईजना मात्दै जान्छ अनि पुष्पाले भन्छ सर तपाईँको यो बन्दुकमा एउटा गोली बेसी छ अनि उसले भन्छ मेरो यो जुन चाहिँ मेरो यो सेभेन म्यागजिनको जुन चाहिँ बुलेट छ त्यति नै हो त्योभन्दा बेसी यहाँ छ नै छैन कसरी मेरोमा बेसी छ भन्छ पुष्पाले भन्छ होइन तपाईँको बन्दुकमा एउटा गोली त बेसी छ र पुष्पाले त्यो बन्दुक यसरी माग्छ मागेर आफ्नो मुर्की बनाएर मुर्कीभित्र उसले एक गोली चलाउँछ र भन्छ यो एउटा गोली चाहिँ बेसी थियो त्यतिखेर उसले भन्छ तपाईँलाई थाहा थियो मेरो बाउ छैन भनेर किन तपाईँले मलाई त्यो बाउ बाउको नामले किन बेजत गरिस् भनेर भन्छ अनि पुष्पाले त्यो बन्दुक तानेर भन्छ तेरो यो वर्दी खोल पुष्पाले भवर सिंहको त्यहाँनिर नङ्गै बनाउँछ र भन्छ कि मान्छेको ब्रान्ड चाहिँ लुगामा होइन मान्छेको क्यारेक्टरमा हुन्छ म यत्तिकै नङ्गै गयो भने पनि मान्छेले मलाई चिन्छ मलाई पुष्पा भन्छ तर तँ बिना वर्दीको गइस् भने चाहिँ तँलाई चिन्दैन यसरी भन्छ अनि यसो भनेर पुष्पा त्यहाँबाट निस्केर मण्डपमा आउँछ अनि उता भवर सिंह रिसले घरमा गएर जति पुष्पाले दिएको पैसा र आगो लगाएर ऊ एकदमै अब चाहिँ बत्ला लिनको लागि पुष्पालाई बर्बाद गर्न लागि तयारी हुन्छ अनि यता पुष्पा मण्डपमा आउँछ सबैजना छक्कै पर्छ अनि शिवलीले सोध्छ के भयो त्यस्तो अनि पुष्पाले भन्छ कसैले पुष्पालाई फुल सम्झिने कोसिस गरेर म चाहिँ फुल होइन फायर सम्झाउनु गएको थिएँ यसो भनेर त्यो मुभी यहीँनिर सक्छ